出到骑马，你可以盛装舞步，你也可以这样玩儿。大家好，我是 Toby，今天给你们看一个烧钱的游戏——胃肠狩猎。Let's go！ 骑马猎狐是以前欧洲贵族们很喜欢的运动，就是在森林里让猎犬根据狐狸的气味追着狐狸跑，人们骑马追着狗狗，等到狐狸跑的没有力气了，只能挖洞休息，这时候狗狗就可以把狐狸赶出来，人们射杀狐狸。现在来看，这个运动很残忍，但是在德国。 对，现在不允许有活生生的狐狸被猎杀，人们只是享受骑马追逐的乐趣。这些猎狗都是经过特殊训练的。 Die gehen nicht an Wild, was wichtig ist. Ich kriege mehr Ärger mit Jägern. Ne? Also wenn ein Reh vorbeiläuft, das darf mich nicht interessieren. 每一只猎狗都可以持续奔跑两个小时以上。现在我们去看一看一会儿要狩猎的地方。现在他们从那边逃过来，这前边有一匹马，它是 Spurenleger, aber er legt eine Spur auf dem Boden. Eine Spur, ist... Das ist, das ist der Cent. Ich kann mal riechen. Was ist das? Nichts, äh, nix tierisches. Nein. Ja, kenne ich. Mm. Bisschen Fenchel. Hier macht man dann auf und hier tropft der raus. Das ist ja Gogo Tobias, hier vorne Stück da. Wenn die Hunde diese Spur riechen, dass sie drauf trainiert, dann folgen die sie dieser Spur und wollen den Fuchs fangen. Und hoch, Goche Ma, Chao Go, Zhang Ai. Hey, Ling To Ma Go Leila. 这个弯拐的有点大，不知道小狗狗们一会儿认得对路。哎，这小狗跑丢了，跑丢了！ 今天的风太大了，狗直接冲过去了。 好奇一个问题：这些马值多少钱？后来我还了解到，骑马不仅是骑马，你还要给你的马洗澡、梳毛、清理马蹄、喂食、打扫它的房间。 im Laufe der Zeit nur noch ein kleines Vermögen。这真的是养马穷三代，不仅买卖很贵，养马的开销和工作都是非常大。那到底是为什么这么多人热爱骑马？Es <laughs> ist noch genau das, Geselligkeit, Wir, direkt sportlich, anstrengend. Wir müssen die Pferde gut trainiert haben. Jagdpferd ist eigentlich ein Hochleistungssportler der Dank dafür für uns ist dann, wenn so ein Tag wie heute super geht, die Hunde gehen gut, das Wetter spielt mit, wir haben nette Gespräche, trinken Kaffee und dann kommen wir wieder heim und freuen uns schon aufs nächste Mal. 大家给我分享一下，你们有什么超前的爱好？在下面我留言。我是投币、点赞、三连，下次再见。